Thank you. ताकि हस्ते हु ऐ मलिक तेरे बन्धे

छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में जुदा दम तो हम को कर दे पूना मेरे पर चले और बड़े से टले ताकि हंसते हुए तिरे बन्दे हम ऐसे हो हमारे करम नेखी पर चले और बदे से टले ताकि हस्ते